Buongiorno signora, non è una bellissima giornata con questo bellissimo sole? E perché allora non inneggiamo entrambi al sole? Sia lode al sole! Ah. Eh? Oh? Signore no, Sibernatti, volevo no, io far sapere una cosa del sole, mi fa una firmetta aiuto. la prego, no ma che sta facendo? Non si butti, signore! Guarda cioè, che sei morto. Dai, dai. Eccolo, eccolo. Sei morto, guarda, sei morto. Eh, eh, eh, Tonto. Che cazzo, no, così no. Ma sta zitto un attimo. Mi fate concentrare. Perché, ecco, è così. Dindan. Hanno suonato il campanello. Sì, ma non posso mettere in pausa. Rispondi tu. No, no, questa è casa mia e io rimango sul divano. Va, rispondi. Ding, ding, ding. Oh, ma che cazzo di rumore fa il campanello di casa tua? Ma chi cazzo Bring è? matto, mi hai rotto la porta di casa! Buongiorno signori, avete mai pensato di adorare il sole? Portacci tua! Soler è la terza volta che mi sfondi la porta di casa in una settimana! Oh Lord Lautrec, non sapevo che questa fosse casa tua! Non mentire, lo sai benissimo che questa è casa mia! Non è una bellissima giornata? Devi ripagarmi tre porte, maledetto bastardo! Lautrec, vedo che sei un po' nervoso, ti faccio subito un buon tè! Non toccare la mia roba! Oh, così impari! Ma... ma... ma... no... No! No! no, no, no, no, no. Okay, this does not look good here. Um, catch this. Il postino ha portato un pacco, non vedo l'ora di vedere cos'è! Eh, non ti azzardare a toccare quel pacco! Ecco qua, amico, firmo io. Yeah, yeah, thanks. Chi ti ha dato il permesso di fare quello che ti pare in casa mia? Cosa ti sei fatto spedire, eh? Non sono affari tuoi! Bello, non vedo l'ora di vedere cos'è. Lascialo immediatamente, non è roba tua! Ehi, ma... ma questa è una bellissima spada! Lautrec, ma cosa te ne fai di una spada? Per legge sono vietate. Hai ragione, amico mio, ma quando io vedo questa spada, io non vedo un'arma, io vedo un falò. effettivamente avevo le idee un po' confuse. Quando parli di falò, è, è, proprio questo quello che intendo. Non mi capita spesso di sognare, ma so riconoscere un delirio da quello che può essere una rivelazione. L'Autrec ci sono dei teschi, teschi umani, dove cazzo li hai presi? Io sono sicuro, Oscar, che tu hai già visto una cosa del genere. Io sono sicuro che tu sai cos'è un falò. Beh, guarda, non sono un collezionista d'ossa. Oscar, ti sto parlando di una rivelazione, un sogno. Ho fatto un sogno, Oscar. Non mi capita spesso, ma ho sognato me e te. E anche quel pazzo là dietro, che davanti a questo falò rinascevamo. Io sono sicuro che si possa fare. Lautrec, quei teschi probabilmente erano persone prima. Non ha importanza, ormai sono morti. Ah, ok. Grazie a questo falò, noi vivremo in eterno. Ah, uh, ok. Una volta che sarà acceso Oscar, saremo eterni. Mmm. Non dovresti accenderlo. Non so come si fa! Che significa che non sai come si fa? Ma è, è, un falò! Sì, ma nel mio sogno c'era un modo preciso per accenderlo, non me lo ricordo! Ma tu pensa, io ero convinto che tu sapevi benissimo quello che stavi facendo! Io lo so benissimo quello che sto facendo! E sono sicuro che troverò il modo per accendere... Oscar, Oscar, mi ricordo! Nel mio sogno l'hai acceso tu il tu sai come accenderlo. No, no, no, non tirarmi in mezzo, non fare lo scaricabarile. Pensaci bene, Oscar, guarda questo falò non ti viene in mente niente. Che strano, tutto questo mi sembra così naturale. Non so che devo fare. Maledizione, Oscar, per un attimo mi ci hai fatto credere davvero! Sento che manca qualcosa. Non è possibile, nel mio sogno era tutto così, ho messo addirittura le pietre. Lautrec, che ti devo dire? Io sono sicuro che qui manca qualcosa. Ah, bene, allora se sai fare i falò, allora perché non mi spieghi come si fa? Cosa manca secondo te, eh? A questo falò manca indubbiamente una donna. Cosa? Soler, se ho capito bene, hai appena proposto di accendere il falò bruciando una donna? Questo falò non si accenderà mai finché non portate qui una guardiana. Giusto. La guardiana. La guardiana del falò. Solo le guardiane sono in grado di mantenere vive le fiamme dei falò. Senza di loro i falò non funzionano. Ora che mi ci fai pensare, è vero. Anch'io ricordo qualcosa del genere. Ma com'è possibile? Solo dopo che ho visto questo falò mi è tornato in mente il ricordo della guardiana. E altre immagini, ma non riesco a ricordare. Non riesco proprio. Porca miseria, è stranissimo. Anch'io ho dei ricordi che non riesco a focalizzare. Lautrec, per caso anche tu hai dei ricordi del passato che non riesci a focalizzare? Non ho tempo per questo, devo uscire, devo scappare di corsa. Eh, Oscar, mi raccomando, sistema la porta. Aspetta, perché? Ma è stato Solera a romperla. Sì, ma se ti ricordi, questa è anche casa tua. Ma se mi fai vivere sul terrazzo? Ci vediamo più tardi. Ah, non è una bellissima giornata? Sì, Soler. Sì. Sia lodato il sole! Soler fa impressione. Sembra che tu possa cadere da un momento all'altro. È la fede nel sole che mi sostiene. Oh! vedo. Senti Soler, ma questa tua passione per il sole da dove arriva? Non saprei dirti, sento solo una forte attrazione, come per un grande e incandescente padre. Ah, eh, sì, ma, ma, prima di sfondare la porta di casa stavi facendo il tuo solito giro per diffondere il tuo credo? Esatto. E com'è andata? Oggi, grazie alle mie parole, un uomo si è lanciato verso il sole. Si è lanciato? Devo averlo illuminato. Eh, credo proprio che sia morto. Potete confermare la morte? Sì, è morto. Soler, forse è il caso che mi aiuti a sostituire la porta. Magari io avessi una stanza come questa, sarei sempre in contatto con il sole. Questa non è una stanza, è un balcone. E c'è anche un tizio losco che mi fissa durante il giorno. Sia lodato il sole, amico! Soler, la porta l'hai rotta tu. Dammi una mano, su. Chissà dove se n'è andato l'Autrec con tutta quella fretta. Chissà, preferisco non saperlo. Levatevi tutti dal cazzo, giuro che l'ammazzo! Aiuto! Porca troia, hai una voce insopportabile, sta zitta! Ui, ma che cazzo sta succedendo qua? E eh, niente, commissario, sembra che ci sta un pazzo sclerotico che sta sul tetto del Lidl che sta tipo a rapinare la signora, non ha, non capito. Ui, ma che cazzo stiamo facendo tipo la statura dei Simpson che siamo i tipi sbirre napoletane? Commissario, che cazzo ne so io? Io è l'unica voce che tengo che se no non so come cazzo doppiarlo sto cazzo di sbirre. Ma non Carmine, siamo messi proprio a merda! Ma che cazzo ti a fare adesso con questo qua che sta fa un matto super te? Commissario, ma che cazzo ne so io? Io non so manco come si fa napoletane! Levatevi subito! uscito dalle palle! Non voglio nessuno tra i piedi! Questa donna ora viene via con me! Eh, uè, paesano, ci capito che cazzo stai facendo? Ma la stai rapinando o la stai rapendo? Ma che cazzo hai detto? Eh, non lo so, mi sa che sto parlando un attimo napoletano, però non mi viene tanto bene. Commissario, che facciamo? Spariamo? Uè, ma che mica siamo nel western! Ho detto che dovete levarvi dalle palle! Immediatamente! L'ammazzo! Aiuto! Sta zitta! Commissario, ma che cazzo viene a fa? Ma che ragazze ne sono sparate! Oh, Vinti e bottoni, ragazzi, vuole una tazzina! Ma che cazzo stiamo urlando? Ma che cazzo ne sono? Spara! È tutta apposta a casa! Gente, guarda che domani facciamo la braccolata! anche tu! Come no? Buono, oh, sono contento! Senti, ma Lucano tuo sta ancora male? Lucano mio sta una favola! E sono contento! E pure contento! E allora siamo tutti contenti! E sono contento! Caccia niente! E sono contento! Uè, uè, paesa, aspetta un attimo di sparare che non ho capito che cazzo ha detto! Oh, oh! Allora, ha già detto che sono contento! Ah, ma tu sei contento perché viene a mangiare o perché il cane mio sta bene? Ah, che ne so, io sono contento e basta. Uè, ma che? Ma stiamo un mm, attimino siculo adesso. Eh, mi sta proprio che sta cambiando le voci, ma sa che adesso sono siculo. Ma come cazzo funziona sta cosa? Ma che cazzo ne so, tu sparo! Ehi, spara, mamma! Boh, ehi, spara quanto sono bravo! Che bello, bene tu, lo sai, ma che cazzo ti ha insegnato? Ha insegnato papà da me! Ah, finalmente abbiamo riparato questa maledetta porta. Soler, per favore, la prossima volta non sfondarla. Suona il campanello. A dire il vero, Oscar, quando sono venuto qua ho suonato il campanello, ma la mia passione per il sole eh, mi ha portato un po' oltre. Va bene, Soler, come vuoi, però Basta di sfondare la porta di casa. Ti prometto che la prossima volta starò più attento. Grazie, Soler. Ma cos'è questo rumore? Sembrerebbe il rumore di un Elicottero? Un elicottero? Ma, ma che diavolo? Sembra che sia sul tetto della casa. Un elicottero sul tetto della casa? Perfetto, grazie per il passaggio, Sigmaier. Ora porta via questo elicottero. Non dobbiamo farci rintracciare. Ah, non ti preoccupare, Lautrec. Posso mettere il navigatore automatico. Se ne andrà da solo. Non me ne frega niente, fallo sparire. Vai, elicottero, torna a casa. Oscar! Oscar, dove sei? Lautrec, ma che diavolo sta succedendo? Guarda un po' chi ha portato, Oscar! Ho trovato la guardiana! Finalmente possiamo accendere il falò! Ma chi è questa donna, Lautrec? Non lo so. Ma che significa che non lo sai? Ma da dove arriva? Chi è? Ma non lo so, l'ho presa in un supermercato. Lautrec, l'hai rapita? Ma, ma non l'ho rapita, era lì che non faceva niente. Oh, porca troia. Lautrec, sei davvero un gran malandrino. E tu parli veramente come un idiota. Ora, se volete scusarmi, devo accendere un falò. Io non ci posso credere, hai veramente rapito una donna? Ah, Lautrec, sei un e pazzo. E smettila, Oscar, stai diventando uno smidollato come Soler. Io non sono uno smidollato. Lautrec, questa donna è svenuta, come pensi di fare adesso? Non lo so, probabilmente basta appoggiarla qui da qualche parte. Non è mica un soprammobile. Eh, scusate, ragazzi, posso vedere il... Ah, Sigmaier, ci sei anche tu. Buongiorno, Sigmaier. Non è una bellissima giornata? Sigmaier? Oscar, avvicinati a questo falò, cerca di accenderlo di nuovo. Ma non ti ricordi, non ha funzionato. Sì, lo so, ma ora che abbiamo la guardiana c'è la possibilità che funzioni. Provaci! ragazzi? Si è acceso? Sì, ha lodato il sole, ma allora è vero! Ragazzi, nessuno deve sapere di questo valore. Nessuno a parte noi tre. Dov'è Sigmaia? Sigmaia! Oh! Cosa sta succedendo? Ma che diavolo! Oh, porca troia!